Silmät kiinni, mutta ei sinne päin. Videota ja Miika Honkaselta. Moro! Mun nimi on Miika ja mä oon maalipalloilija. Tää blogi tulee kertoa teille maalipallosta mun näkökulmasta. No mikä ihme maalipallo on? No se on räjähtäviä suorituksia, sähäköitä tilanteita ja nopeutta vaativa joukkuepallopeli. Se on suunniteltu alun perin näkövammaisille ja sitä pelataan kolme vastaan kolme. Pelin perusideana on heittää pallo vastustajan takana olevaan maaliin. Ja maali on koko kentän levyinen, joten koko kolmihenkinen joukkue puolustaa tiukasti omaa maalia. Mä itse edustan Suomessa näpäjää, tarkemmin ottaen pro-näpäjää, jonka otteita te tuutte näkemään näissä videoissa. No niin, siinä päästä katsomaan vähän, että miltä se maalipallo oikein näyttää. Ja nämä otteet oli SM-sarjasta, eli Suomen huipulta maalipallossa. Ja ihmettelitte varmaan, että miten ne heittää sitä palloa tuolle alakautta, eikä mene sinne vastustajan puolelle kenttää ollenkaan. No siinä on semmoiset säännöt, että hyökkäys ja puolustus pitää tapahtua joukkojen omalta alueelta. Ja tämä alue on 6 metriä omasta maaliviivasta eteenpäin ja kentän leveys eli 9 metriä. Ja hyökätessä pallon pitää koskettaa ensiksi tätä omaa joukkueen aluetta. Ja kuin myös puolustuksessa, puolustus pitää tapahtua tämän alueen sisäpuolella. Mikäli näitä sääntöjä rikkoo, tulee rangaistusheittoja – ja näissä yksi pelaaja ainoastaan torjuu omaa maalia. Eli tältä näytti maalipallo. Ja tulevissa videoissa te pääste tutustumaan lajiin tarkemmin mun näkökulmasta. Pysykää mukana. Moi moi!